Visok nivo histamina v krvi povzroča bolezni. Vendar, če zvišamo z dodajanjem negativnih ionov, koncentracijo leteh, dosežemo, da koncentracija histamina upade in na ta način lahko preprečimo nastajanje bolezni. Višek serotonina v krvi in v organizmu povzroča depresijo, slabo počutje, utrujenost, nelagodnost, za razliko od negativnih ionov, ki pa delujejo pomirjujoče.